Ik was ik er niet. rennen! Rennen! <laughs> <laughs> nice! Nice! Ja, <laughs> Ja man, Hey! Ja, seconden! Wie was het? Wie was het? Wie had het